5, 6, 7, 1, 2, muévete, 5, 6, A, 1, 2, 3, 5, 6, detrás, A, A, 5, básico, 1, 2, 3, la primera, no se olvide, Ahí Einstein, pasada, 5, 6, A, 1, 2, punta con, muévete, 3, 1, 2, en 3, 5, 6, pausa, la, la, 5, y... Aventura en 3, segunda secuencia. Aventura 1, 2, 3. 5, 6 y 9. 9, sacúe, 7. 1. La segunda, repite. Aventura en 3, 3 y 1, 2, 9. 5, 6, abajo. Agua, agua, sacúe, 7. 1, 5, 6, 6. Cruceta, tercera. 5, 6, 1, 2,